サッカーとか別にやったら変わってんなら、あすいまヨウさんかと思いましたいやでもヨウさんだけついてるの落ち着くな俺はどういうさリアクションすればいいお前さん落けますよ朝朝次は渋谷渋谷出店

渋谷終点です田園都市線 JR 線京王井の頭線銀座線半蔵門線副都心線ご利用のお客様は取り返え降りの際は足元にご注意ください東急東横線をご利用ください

係ねえな何時とか 本日も特急をご利用くださいましてありがとうございました。手だったのかって思うってことはさ意外とでそうそう意外と意外とバレないから めちゃくしてない後になっちゃないですかちょっととどうしよう食べちゃう食べちゃう